Сколько еще будешь вспоминать о ней? Десятилетия? Века? Ты не хуже меня знаешь, что она давно тебя забыла. Он чувствовал, как его шаринган менял форму. Раньше бы он только был рад новой силе, но сейчас все его внимание было приковано к той, что он любил всем сердцем. Крин. Прямо на его глазах его лучший друг убил ту, что обещал защищать. Сердце совершило кульбиты, остановилось. Абита уже плохо помнил себя от ярости. Ярости на себя, что ни тогда не смог ничего сделать и а попал под тот злополученный камень, злости на друга, что не выполнил обещаний и злости на саму Нахара, за то, что решила покинуть этот мир. Он не сдерживался, разрывая своих жертв всевозможными средствами, какие ему были доступны благодаря пробудившемуся Макутану и Мангикё. Его сердце обливалось кровью не меньше, чем земля, что сейчас была алой от крови Шиноби Тумана. Он уже знал, что произошло с его друзьями благодаря Зицу, и его боль стала еще сильнее. Поэтому, уничтожая очередного противника, он испытывал странную смесь чувств, сродни наслаждению. Когда все было кончено, все вокруг напоминало отыскореженные тела туманников перемешку с деревьями, где-то среди них лежал и Какаши, что потерял сознание сразу же после гибели подруги, что возможно спасло его от буйства друга. Молодой Учиха стоял на поле боя и опустошенно взирал на действо своих рук. Если бы он был прежним, то это бы повергло его в шок, но это уже был не тот Абита, что когда-то хотел стать Хакаги. Это уже был совершенно другой человек, в чьих жизненных ценностях только что пробили большую брешь. Он подошел к подруге, присев рядом с ней, обнял. В душе вновь зашевелилась боль, отчего мальчишка был готов чуть ли не выть. «Рин!» — только и смог выдавить он, приложив ее лоб к своему. Неожиданно, ему захотелось сделать то, что ему не удавалось сделать раньше поцеловать ее, Раньше это было бы сумасшествием, но сейчас его уже самого нельзя было назвать нормальным. Неожиданно, Кунаичи закашляла, отчего несколько капель крови из ее горла попали ему на одежду. «Рин?» Удивленно, но одновременно радостно проговорил он и разорвал одежду там, куда угодила рука Какаши. Рана почти затянулась, а дыхание, пусть отрывистое, но было. Она жива. Радости мальчика не было предела. «Рин, Жить-то жива, но неизвестно, чем все это для нее обернется, заметил Зицу, появившись из земли. Нам нужно уходить, иначе нас увидит Шиноби из Канохи. Они уже идут сюда. Или ты хочешь уйти с ними? Поинтересовался Спиралька. Абита задумался. С одной стороны, из-за современных устоев в деревнях с ними случилось это, но с другой, в Канохе квалифицированные врачи, но тогда он вновь ее потеряет тем более можно украсть любого ирионина. Здравый смысл проиграл пошатнувшейся психике. Поэтому когда группа из Канохи прибыла на место, она обнаружила лишь бессознательного Какаши. Бессознательную Жирин уже осматривала Мадара, что благодаря пересаженным клеткам первого мог пользоваться медицинскими техниками. Абита поглядывал на него с тревогой, так как лицо учихи старшего было сосредоточенным. Она при смерти, наконец изрек он. Санби не сможет справиться до конца, удивлен, что она еще жива. «Сделай что-нибудь!» — вскричал Учха-младший. «Спаси ее, как спас меня! А что мне с этого будет?» Единственный глаз Мадара вперился в потомка. Ему нужно было, чтобы этот мальчишка выполнил его волю, а ради этого он был готов пойти на все. Абит опешил, осознав, на что намекает старик. «Что ж, если у тебя все получится, то я согласен выполнить твою волю. Только поторопись, Мадара расплылся в довольной улыбке и принялся за работу, используя клетки одного из белых зицу. Мальчишка тем временем сидел, не шелохнувшись, наблюдая за работой основателя клана. Сердце билось учащенно, в страхе от того, что он может ее потерять. Он пытался отвлечься и стал осматривать давно постылившие стены пещеры, но взгляд то и дело возвращался к операции. Спустя час, все было завершено. Абит осторожно подошел к подруге и осмотрел. На месте ужасной раны была белая заплатка, чьи корни расходились практически по всему телу Кунаичи. Дыхание уже не было таким учащенным и это успокоило юношу. «Как она? Жить будет?» – кивнул Мадара. Но вот восстановление всех функций организма не гарантирую, все же рана была смертельной и она какое-то время действительно была мертва, главное, чтобы она была жива, а остальное неважно, облегченно вздохнул мальчик. Все же в новом мире она будет абсолютно здорово. Да, если мы сделаем из нее Джинчирики Джуби, то она будет не только здорово, но и жива, кивнул Учиха-старший. Мне придется гоняться за треххвостом. А теперь, мой ученик, приготовься узнать мой план в действии. Абита еще не знал, что ему предстоит пережить, когда Рин придет в себя. На улице уже второй день лил дождь, и Абита стремился быстрее вернуться в пещеру. В очередной раз раздался удар грома, и Шиноби забеспокоился, понимая, что сейчас может твориться с его подругой. Он вспомнил тот день, когда Рин пришла в себя после той ужасной ночи. Она медленно открыла глаза, в которых тут же появилось удивление. Абита был рядом и, увидев, что любимая пришла в себя, обрадовался. Учиха надеялся, что прогнозы Мадары не оправдаются и все будет хорошо. «Доброе утро, Рин!» — улыбнулся он. «Абита-кун, с удивлением спросила она, сев на кровати. «Где мы и почему ты так странно выглядишь? Для начала скажи, как ты себя чувствуешь?» Девушка задумалась. «Я чувствую себя странно», — наконец произнесла она. «Тело как будто не мое, я помню первый день в академии, тебя». Обита весь напрягся, понимая, что если она сейчас вспомнит Какаши, то тут же захочет вернуться домой, а это недопустимо. И все помотала головой Рин странно, ведь должно же быть что-то еще. На вид мне лет 14, но я ощущаю себя пятилетней девочкой. Что случилось? Где мои родители? Видишь ли, Рин, начало бита, подбирая слова с нами произошло нечто очень плохое, поэтому мы тут. Твои родители куда-то исчезли. Теперь мы будем жить тут и постараемся выжить и вернуть тебе память, натянутым улыбнулся Учиха. Ты многое забыла, например то, что мы были в одной команде. Я хочу домой, — неожиданно заявила Нахара. «Если не родители, то Хакагисума нас наверняка ищут. Они не могли меня бросить. Но они бросили». Не выдержал юный Шиноби, схватив Кунаичи за руку и посмотрев в глаза «Знаешь, почему мы тут? Потому что взрослые, таких как мы дети, воспринимают как оружие пушечное мясо. Тебя схватили шиноби другой деревни и запечатали в тебе чудовище. И никто из взрослых, в том числе твоих родителей, тебе не помог. Они отправили одного из твоих друзей, он, конечно, спас тебя, но потом убил, чтобы тот монстр, что в тебе не достался плохим людям. Если бы не я, тебя бы сейчас уже не было». Абита понял, что наговорил лишнего, когда из глаз Нахара покатились крупные слезинки. «Ты, ты врешь!» Закричала она, вскочив с постели, посмотрела на друга «Этого не может быть!» «А то сними кофточку!» «Надеюсь, это тебя убедит», — посоветовал старик, что сидел неподалеку и поначалу не был замечен Рин. Она отошла на некоторое расстояние от Шиноби и подняла кофточку. По пещере прокатился ее крик. «Что со мной? Почему я такая?» Она со слезами посмотрела на Абита, а потом на Мадару. «Это спасло тебе жизнь. Иначе, как уже сказал твой друг, тебя бы уже не было. Этот мир не для таких детей, как вы», — жестко произнес Учиха-старший. «Если вернешься, то не обязательно закончит начатое. Ведь тот демон до сих пор находится в тебе, а люди не любят чудовищ. Их ненависть передастся на тебя и тебе будет плохо, особенно учитывая твою потерю памяти и другие возможные нарушения. Девушка упала на колени, закрыла лицо руками и расплакалась. Сердце обито сжалось. Он еще ни разу не видел подругу в таком состоянии. Желая хоть немного ее приободрить, он подошел к ней и обнял. «Не волнуйся, Рин, я рядом». Я всегда буду рядом с тобой, чтобы защитить. Все будет хорошо, ведь как только мы поймаем всех чудовищ, то сможем вылечить тебя, а заодно весь мир. После этой истерики, Кунаичи больше не просилась домой, хоть иногда я вспоминала родителей, которых очень любила. Она не пыталась сбежать, будучи напугана словами друга и Мадары. Учху-старшего она прозвала дедушкой Мадарой, к неудовольствию последнего, когда Бит отлучался из пещеры, ее скуку скрашивали белые зицу и спиралька, с которыми они быстро поладили. С тех пор прошло 13 лет, но Рин не изменилась. Она так и застряла в пятилетнем возрасте в теле 14-летней девушки. Память хоть и подводила Кунаичи, но вот со смекалкой у нее все было хорошо, поэтому иногда ей удавалось крутить обито, как ей хотелось, чем она пользовалась очень редко. За эти годы отношения между Рин и Бита стали очень теплыми и дружескими. Девушка считала его не то за старшего брата, не то за друга. Сердце же самого Бита разрывалось от мысли о том, что он не может быть рядом с ней полностью, как до того момента, когда произошла та трагедия. Каждую ночь он сидел у ее кровати, стараясь удержать себя от того, чтобы не украсть ее первый поцелуй, но прекрасно понимал, что это может ее здорово напугать, отчего их хрупкое доверие подорвется. После смерти Мадары девушка некоторое время грустила, ведь обычный белый Зицу слился с темной чекрой основатель и стал не таким веселым, как раньше. Обитый старался сделать так, чтобы Рин не показалась никому на глаза, ведь иначе об этом узнают в Канохе и тогда не миновать беды, ведь деревня захочет заполучить ее обратно и вряд ли чтобы вылечить. Им будет нужен треххвостый. А от Нахара просто избавиться. Поэтому если Кунаичи гуляла вне пещеры так только в спиральке, чтобы в случае чего их не узнали и не смогли ранить. Ее увидели лишь однажды, когда Кабита, пришли Канан и Нагата. Девочка до этого хорошо усвоила, что называть Абита Абита на людях нельзя, но это вырывалось иногда против ее воли. «Абиточен, смотри!» Она подбежала к другу, демонстрируя большую жабу, что поймала неподалеку. Акацки посмотрели на нее с недоумением, а потом покосились на Учиху. Нахара тут же поняла свою ошибку, «Простите, дедушка Мадара, я перепутала вас с моим другом». И убежала, а Мадаре пришлось стирать память своих марионеток, ведь иначе бы они что-то заподозрили. Я вернулся. Абита зашел в пещеру и огляделся. Никого не было видно, и Шиноби забеспокоился еще больше. Обычно Рин тут же выходила к нему навстречу, а тут никого не было. Неожиданно сзади на него набросился спиралька, схватив за шею и став душить. Я не это имела в виду. Раздался испуганный возглас Нахара. «Спиралька, отпусти его!» Недоклон Хаширому тут же выпустил свою жертву из рук, а Абита постарался нормализовать дыхание. «Что тут происходит?» Наконец выдавил из себя он. Бывшая Кунаича тут же покраснела и стала отводить взгляд. «Ну, видишь ли, Абитони, я тут неожиданно вспомнила, что у тебя сегодня день рождения и хотела устроить небольшой праздник», — улыбнулась она. Продуктов было мало, но благодаря Зицу, который принес еще, мне удалось испечь пирожок. Только не спрашивай как. Ну, и я сказала спиральке, что как только ты войдешь, мы накинемся и задушим тебя в объятиях. Видимо он понял все буквально. Ничего страшного, выдавил с себя улыбку Чха. Ему было приятно внимание Рин поэтому-то, что она сама испекла для него что-то согрела его душу, а то, что она еще и вспомнила о его дне рождения было для него счастьем. Обычно они старались не касаться прошлого, но это была приятная тема. Кунаичи потащила своего друга к столу, где его уже ждал пирог с несколькими свечами и чайничек, из которого шел дымок. Улыбнувшись, Абита хотел разрезать кушанье, но Нахара его остановила. В начале желание. Он не стал спорить, а послушно закрыл глаза, загадывая уже давно привычное желание, которое он надеялся скоро исполнить. Глядя на него, Рин нетерпеливо заерзала. «А что ты загадал?» «Не скажу, а то не исполнится», — подмигнул он и отрезал себе кусок пирога. Рин с тревогой наблюдала за тем, как он откусывает кусочек, ведь она не была уверена, что все сделала правильно. «Очень вкусно», — был вердикт добита, «правда?» «Когда я тебе врал?» На лице девушки появилась счастливая улыбка, и она даже захлопала в ладоши. «Я так рада!» «С днем рождения!» Обитыничен. Я сейчас вернусь. После того, как девушка скрылась из вида, Обита мужественно доел пересоленные тортики, посмотрев на оставшийся кусок, порадовался тому, что Рин не вздумала испечь что-нибудь побольше. Нахара вернулась аккуратно заклеенной коробочкой в синей обертке и вручила ее другу, с нетерпением ожидая того, когда он ее откроет. В коробочке оказался набор сурикинов и парочка кунаев. Я подумала, что они могут тебе пригодиться, ведь старые уже какие-то тупые», — смущенно пояснила она, глядя в глаза друга. Обидно улыбнулся я, наклонившись к ней, поцеловал в щечку. Его сердце тут же пустилось в бешеный пляс от соприкосновения с предметом своего обожания. Ему хотелось перебраться к губам, чтобы изведать, наконец, их вкус, но мозг отчетливо давал понять, что последует за этим, поэтому он нехотя отстранился от Кунаича и изобразил улыбку. Спасибо, Рин. Ничего страшного. Осталось совсем немного. Почти все приготовления закончены, и мы скоро вновь начнем охоту за джинчурики. То он есть джинчурики девятихвостого ты не поймал, констатировал факт Мадара, покосившись на Итачи, чье лицо было непроницаемо. Что ж, у нас еще есть время. Можешь идти. Учиха-младший собрался был уходить, как к нему подбежала миниатюрная Кунаичи. Она улыбнулась и всучила какой-то сверток в руки отступника. «Это тебе в дорогу, и тачан. А то ты какой-то бледный, да и глаза красные. Спасибо, Ринсон», — выдавил из себя улыбку Итачи, принимая из рук Кунаичи подарок. Она улыбнулась и скрылась в потемках, оставив Учих одних. Абита вспомнил, как они встретились с Учихой-младшим. Это было шесть лет назад. Они с Абита, как обычно, находились в своей пещере, как Зицунь доложил о том, что к ним кто-то идет. Учха едва успела натянуть плащ и маску, при этом Велифрин спрятаться, как появился Итачи. По их разговору Нахара с ужасом поняла, что клан Учха ждет конец. Благодаря Адари, что постоянно говорил о том, что его выгнали о своем прошлом, Кунаичи понимала, что человек там довольно много. А может, можно что-то сделать, Подала она голос и вышла на свет. Ринсан. Шокированно прошептал Итачи и покосился на Мадару. То он есть основатель Канухи тебя удивляет меньше, чем выживший Джинчурике. Усмехнулся Абита. Она не гений, но Ирьонину мне бы не помешал. Итачи кивнул и больше эту тему не поднимал, хоть и продолжал коситься на Кунаичи. Ринджи прониклась симпатией к грустному чихе иногда откровенничала на тему того, что стоило забрать и Саски, а еще лучше, вообще остаться с ним в деревне, притворившись, что он тут ни при чем. В первом случае ей могло быть не так скучно, а во втором Итачи не был бы таким грустным. С тех пор минуло много лет, и Итачи с напарником отправился в Канаху по официальной версии за Джинчирики, но Абита прекрасно понимал, что это еще и напоминание Данза, чтобы тот не тронул Саски. Если последнее было даже перевыполнено, то поймать Джинчирики Кьюби они не смогли, Обито на это и не надеялся. Все равно Лиса нужно было запечатывать последним, но для этого нужно было найти остальных. Рин нравилась решительность Итачи, но не нравилось то, что он убивает сам себя. Она как-то пыталась предложить ему свою помощь в качестве медика, но Абита не позволил. Ее чакра до сих пор не позволяла ей пользоваться техниками, а соседство с треххвостым могло вызывать безумие. Это случилось пару лет назад. Рин попыталась использовать чакру для создания клонов, но перестаралась и вложила так много сил, что чакра вышла из-под контроля, что пробудила Треххвостого, который тут же захватил контроль над телом. Глаза Кунаичи засветились синим, а из тела появились лианы, которые довольно долго не давали Абита подойти к ней и успокоить. После этого Учиха запретил ей пользоваться чикрой. Впрочем, Нахара уже сама не горела желанием ее использовать, После осечки с Девятихвостым произошло несколько событий. Новым Хакаги стала Синджуцунаде, а через несколько дней из деревни свалил Саски, направившись к Арчимару. После того, как змей попытался изучить Рин, он стал самым разыскиваемым человеком на континенте. Акацки в свободное от ловли биджу время должны были прочесывать местность на его наличие. Уж очень учихи хотелось отплатить ему за испуг подруги. Спустя два года после неудачи с девятихвостым, Акацки вновь начали действовать. На этот раз им в руки угодил однохвостый. Все бы ничего, но родственники, а потом группа из Канохи попытались его вернуть. Обычно джинчурики были для всех демонами, от которых все желали избавиться, но не в этот раз. У данного субъекта оказалось много друзей, которые жаждали вернуть его и вернули, при этом оставив без рук Дидару и убив Сасаря, что захватили этого джинчурики. Но была тут и светлая сторона Биджу успели запечатать. Теперь, когда Акацки стала на одного члена меньше, Абита решил вступить в игру, притворившись чудаковатым парнем по имени Таби. Пин пошел ему навстречу и поставил в пару с Дейдарой. «Ну, почему я?» — взвыл Цукури, когда узнал об этом. Не получив никакого ответа, он с тоской взглянул на Таби. Не волнуйтесь, Дейдра Симпэй, тебе хороший мальчик. Тебе плохой мальчик. Заявила невысокая девушка с синими квадратами на лице и короткой прической. Ты забыл свой обед. Это еще кто? Уставился на нее подрывник. О, Дейдра Симпэй, это Ринчин. Ринчин сестра тебе? Заголосил напарник. Сестра? Повторил Дейдара, разглядывая улыбающуюся Кунаичи. Блеск, еще и Тачи теперь должен приволочь брата, и будет у нас не организации, а детсад. Ринчин необычная девушка, Ринчин особенная. Да заткнись ты уже. Она особенная тем, что терпит такого брата, как ты. И вообще, девчонка, ты что-нибудь умеешь? Да. Я умею печь вкусные булочки. Широко улыбнулась Нахара. Дейдар хлопнул себя по лбу и провел рукой по лицу. Меня окружают идиоты, за что вы так со мной, Асасари Нодана? Ну не волнуйся, Дейдорычин, я еще... Договорить Кунаичи не успела, как была прижата к стене. Злобно глядя на нее, подрывник процедил. Чен? Да кто ты такая, чтобы называть меня так? Еще раз я... Дейдара сам не понял, как оказался за несколько метров от Рин. Когда он поднялся на ноги, то перед ним стояла сестра Тебе, но выглядела она очень зловеще. Ее глаза стали полностью желтыми, а позади нее шевелилось три шипастых хвоста. «И что ты со мной сделаешь?» Неестественным голосом заговорила Шатенко. «Ты мне на один зуб, щенок. Эта девчонка старше тебя почти в полтора раза. Тронешь ее, и я тебя разорву на части, а братец тебе поможет. Ты меня понял?» «Да», — пролепетал Цукури, трясясь от страха. Свечение и хвосты пропали, и Кунаича села на траву, что это было? Треххвостый. Правда, страшный? Затараторил Тебе. Его нельзя извлечь, поэтому Ринчин станет ключевой фигурой в нашем плане. Похоже, тут все спятили. Больше Дейдара не поднимал тему Рин и вообще старался держаться от нее подальше. Нахару не возражала, но в душе хотела пообщаться с подрывником по душам, как это сделала Сесебу. Последней не очень нравилась обида, который опасался, как бы подруга не навредила себе и их плану. «Ничего страшного, осталось не так много», — убеждал он себя каждый раз, когда смотрел на улыбающуюся ему Рин. «Это, конечно, не мое дело, но ты случайно не влюблен в свою же сестру?» — поинтересовался Дейдара, глядя на тебе, что тут же поперхнулся. Рин с удивлением посмотрела на Цукури, Троица сидела на крылечке в гостинице и отдыхала после поимки Шиноби, за голову которого была назначена приличная награда. Дидара, Кун, это все глупости, мы с братом просто друзья. Да хватит врать то, брат и сестра, махнул рукой подрывник. Не верю я в это. Просто девчонка Джинчурики и ее надзиратель, который, явно в тебя влюблен. Он постоянно тебя касается, смотрит на тебя и когда рядом не ведет себя как олух. Я не прав, Ладно, я пойду. Может соски встречу и прибью, тем самым отомщу Итачи. Подрывник покинул помещение, оставив смущенную Нахара наедине с Абита, который старательно отводил глаза. «Это правда?» — наконец спросила она. «Ты о чем?» «О том, что я тебе нравлюсь». Слегка покраснела Кунаичи. «Да», — после недолгого молчания ответил Абита, снимая маску и с грустью глядя на подругу. Но «Ну почему скрывал?» «Разве ты поняла бы меня?» Он встал и протянул ей цветок. Рин немного попятилась, не зная, как на это реагировать. «Вот видишь, ты не в том состоянии, чтобы признаваться в чувствах. Да и сейчас, я думаю, не стоило... Глупой, стоило». Улыбнулась Кунаичи и чмокнула друга в лоб. «По крайней мере, я теперь знаю, почему ты такой грустный. Ты можешь рассказывать мне все-все, и я пойму». Рин, Абит упал на колени и обнял подруга, уткнувшись ей в живот. На душе было одновременно и паршиво и легко от того, что она теперь все знает, но что делать с этим, он пока не решил. К вечеру Дейдара не вернулся, зато где-то вдалеке был слышен сильный взрыв. По словам Зицу Цукури пытался подорвать Саски, но подорвался сам. Учиха-младший куда-то скрылся, Рин после разговора с другом весь день была задумчива и только к концу дня, наконец, решил заговорить о биточем, а то, чем я болею, излечима. Да, но только если собрать всех биджу и создать десятихвостого, мы же уже говорились об этом, спокойно произнес Учиха, прожевывая кусок риса. А, скажем, Цунади сама. Бессмысленно. Это не болезнь в прямом смысле, это тяжелое ранение, которое так просто не восстановить. Айсибу сказал, что мог бы все вылечить еще тогда, но то, что вживил дедушка Мадара, не дает ему это сделать. Исабу глупая черепаха и говорит все это только для того, чтобы подружиться с тобой и вырваться наружу, как это было ранее и не стоит больше об этом говорить. Но, если бы Кинаха нам помогла, то тебе бы не пришлось так себя изматывать. Рин. Шиноби ударил палочками по столу так, что они сломались. По телу Кунаичи пробежали мурашки. Это не обсуждается, если ты не забыла, то именно Кинаха сделала с нами то, кем мы сейчас являемся. Да, но... Рин, прошу тебя. Дурак, я же помочь тебе хочу. В глазах Нахара стояли слезы. Обита остолбенел. Он не хотел кричать на подруга, это вышло само собой. Постояв так с минуту, она направилась в свою комнату, оставив Учху мучиться с совестью. Спустя пару минут он все же не выдержал и бросился в ее комнату, чтобы извиниться. Рин, казалось, посапывала в кроватке, но стоило обито поднять одеяло, то там оказался спиралька. «Ты что тут делаешь? Где Рин?» «Ушла вместе с Зицу в Канаху искать Сунадисама», — протараторил клон Хаширмы. «А мне сказала оставаться тут и притворяться ею, видимо у меня это не вышло». «Черт!» Абита побежал в гостиную искать маску. Тем временем Рин, направлялась в Канаху, когда случайно столкнулась с Кунаичи с белой накидки и с розовыми волосами. Насколько Нахара знала, она принадлежала к команде Джинчурики Кьюби и была ученицей Цунади. «Простите, Сакура Чейн?» «Извини, девочка, но мне некогда», — вежливо улыбнулась Сакура, стараясь не обращать внимания на фамильярности. «Если ты ищешь Саскичина, то его тут уже нет», — заявила Кунаичи. Харуна посмотрела на нее с удивлением, Откуда она знает, Саски? Откуда ты, Сакура? Почему ты задержалась? Рин? Опишил появившийся рядом с ученицей Какаши. Он давно считал подругу погибшую и исчезнувшей в неизвестном направлении, а сейчас, впрочем, это могло быть либо гинзюцу, либо чем-то еще. Увидев сокомандника, Рин затряслась. Перед глазами предстала картина из прошлого, где Кукаши пронзил ее насквозь, Подробностей она не помнила, поэтому ей стало страшно и начинала вериться в слова Абита. «Ну как?» «Самби, спас меня!» Наконец выдавила она. «Мне нужно Ацунди-сама». «Зачем?» Поинтересовалась сбитая с толку Сакура. «Если хочешь, я могу тебе помочь. Мне нужен настоящий медик». Чуть ли не вскричала Рин. Сакура постаралась скрыть раздражение. «Какаши-сенсей, кто это?» Наруто появился позади Нахары и удивленно посмотрел на нее сверху вниз. Та тут же скрылась у него за спиной, не желая встречаться взглядом с Хатаки. Тот же чувствовал себя хуже некуда и в очередной раз вымаливал у Абита прощение. «Это моя сокомандница, что погибла в войне. Я ее убил ее. Она сама подставилась. Самби. Кнаха. Единственное, что смог выдавить из себя Джанин, Сакура и Кукаши еще некоторое время обсуждали правильность доставки сокомандницы в деревню ведь это может быть и трюк Акацки или эксперимент Саски Сарачимару. Рин же окончательно убеждалась в том, что толку от Цунади совершенно не будет. Из разговора она поняла, что ей пробили грудную клетку, и она должна была моментально умереть. Дальше они не знали, что и думать. Рин знала, что произошло дальше. Жизнь в ней поддержал Санбии, Потом поковырялся Мадаро и получилось то, что получилось. Вряд ли Цунади тут могла помочь. Жаль, а я надеялась, хоть немного облегчить труд обитани, вздохнула Кунайчи, повесив голову. Она уже давно вышла из-за спины Наруто и наблюдала за всем со стороны. Тут Какаши окончательно потерялся на дороге жизни. Его ученики смотрели то на Нахара, то на него не в силах понять, что происходит. «А ведь я предупреждал, что толку от этого не будет», — усмехнулся Абита, появившись за спиной подруги. Маску он так и не нашел, поэтому появился без нее, решив, что Рин все равно раскроет его. Абита. «Как?» Единственное, что смог выдавить из себя Джанин. «Неважно. Мы еще встретимся, Джин произнес он, покосившись на Наруто и исчез вместе с подругой, оставив деморализованного товарища и мучающихся непониманием Наруто и Сакуру. Быстро собрав все вещи в гостинице, они собрались возвращаться в ту пещеру, где все началось. Видя, что подруга повесила нос, Учиха подошел к ней и улыбнулся, приподняв ее голову так, чтобы она посмотрела ему в глаза. Ничего страшного не произошло. Когда-нибудь все равно узнали. Это не принесло нам больших проблем, ведь силы на нашей стороне. Все будет хорошо. Мы почти у цели. Но тут мальчик, нарутачан. Он же сын нашего учителя, разве нет? Минато Синсиба расстроился, произнесла она, грустно смотря сквозь него. «Все будет хорошо», он взял ее за голову и поцеловал в лоб, после чего посмотрел в глаза. «Верь мне, если все получится, то Синси и все остальные будут с нами». Осталось недолго. Рин лишь вздохнула. После встреч с Какаши она уже не была уверена ни в чем. Сердце щемило от дурных предчувствий, Идея с десятихвостым уже не была такой заманчивой, как раньше. Но, менять что-либо было уже поздно. Рин с грустью смотрела на Саски, что сидел связанный в пещере Абита. Недавно он сразился с братом и вышел победителем. Нахары была уверена, что Итачи не собирался побеждать, иначе бы младшего уже не было в живых. «Саски-чун, твой брат, да кто ты такая, а Обита вовремя успел заслонить подругу от пламени Аматерасу, что подарил брату Итачи. Обиточен. В ужасе прокричала Нахара, но тот вернулся спустя минуту целый и невредимый. Жестом приказав подруге уйти, чтобы не искушать судьбу, он принялся промывать мозги родственнику. Рин все слышала, но не встревала, не зная, как ей поступить. В последнее время ей казалось, что все, что тут происходит, глупо. Хотелось все бросить и сбежать, но тогда Бобита было бы хуже. Поэтому она осталась, но не проронила больше ни слова, проявляя молчаливый протест ко всему, что происходит. «Делайте, что хотите. Если тебе, Саскичем, так хочется наплевать на то, ради чего твой брат так поступил, пожалуйста». В слезах закричала она, после того, как Учиха-младший озвучал свои цели. Это заявление никак не повлияло на Саски, который не воспринимал девчонку всерьез. Рин, послушай. Начал было обито. Я уже достаточно слушала. Хватит, отрезала она и убежала в свою импровизированную комнату. Обито видел, что подруга отдаляется от него, но ничего не мог поделать, ведь план вступил в такую стадию, когда уже невозможно повернуть назад. Нужно было направиться Саски по ему, обито, нужному пути, деморализовать Джинчи Рики Кьюби и заполучить Хачиби. После того, как Пин победил своего учителя, Абита был доволен. Все шло как нельзя лучше. До тех пор, как Нагаты не сдался, уже практически держал Зумаки в руках. Это совершенно не входило в его планы, ведь Риниган был необходим в его плане. Именно поэтому, когда удалось развязать войну, он отправился в Амигакури, чтобы заполучить его. На душе было неспокойно, ведь он не доверял своему новому союзнику Якуши Кабута, что остался рядом с Рин. Впрочем, освоившаяся со своими силами Джинчурики, Кунаичи уже могла за себя постоять. В случае чего, Зицу и Спиралька ей помогут. Когда он вернулся с телом Нагата, так как Кабута нужен был материал, Рин так на него посмотрела, что душа ушла в пятки. Кунаичи ничего не сказала и ушла к себе, Ему хотелось подойти к ней, поговорить, но при Якуше это было глупо, да и вряд ли бы она поняла. Промчавшись полночи, он все же не выдержал и подошел к ней. «Рин, я не узнаю тебя, обита. Рин, послушай, это все ради тебя. Ради меня?» Она развернулась к нему и посмотрела в глаза. Обита казалось, будто она смотрит ему в душу. «Не ради себя ли? Я чувствую себя вполне неплохо», мне комфортно в этом состоянии. Это не может быть комфортно. Не выдержал Учиха. Ты не представляешь, как тяжело видеть любимую девушку в таком состоянии, знать, что она не сможет вспомнить о том, как мы проводили время вместе с командой, некоторые общие воспоминания. Я просил Какаши позаботиться о тебе, думая, что погибну защитить тебя, а он не смог. Ради того, чтобы вернуть настоящую тебя, я готов весь мир поставить с ног на голову и мне не важно, кто встанет на моем пути. Даже, если это будешь ты. Ты слышишь? Он только сейчас понял, что трясет Нахара. В ее глазах стояли слезы. «Я тебя ненавижу!» Закричала она в сердцах. Обитов вздрогнул, будто ему дали пощечину и опустил голову. Некоторое время стояла полная тишина, что давила на уши. «Ясно», — произнес Учха и направился прочь. Рин некоторое время смотрела ему вслед, а потом бросилась за ним. «Обита, подожди!» Но его уже не было в пещере. Лишь Кабута, что странно улыбнулся, поглядывая на нее. Кунаичи гордо вздернула нос и ушла к себе. Это было так глупо. Несколько дней прошло в безвестии. Зицу, конечно, приносил общие сведения, но это не могло ее успокоить. Она понимала, что зря ляпнула это, но это было то, что она чувствовала в тот момент? Кунаичи никак не могла разобраться в себе, ведь это было сложно, особенно из-за того, что с ней случилось много лет назад. Еще спустя некоторое время Зицу сообщил, что к пещере идут братья Учиха, желая остановить Кабута, поэтому Кунаичи постаралась незаметно ретироваться. Отправилась она, конечно, искать Абита, благо с помощниками это было нетрудно, Подойти ближе к дерущимся друзьям было невозможно, ведь серьезные техники лились как из рога изобилия. Немного поутихло лишь к моменту появления Мадары, а затем и всего Альянса. Когда Кукаши и Абита сошлись в поединке, она в последний момент, перед тем, как оказаться в измерении Камуя, успела ухватиться за того, с кем прожила все это время. «Девчонка все еще здесь», — нахмурился Мадара. «Что ж, Нужно быстрее переходить к моему плану. Прекратите!» — закричал Рин, встав между друзьями. Какаши вновь был ошарашен появлением подруги, а Абита не понимал, как она оказалась тут. Никто ее не заметил, когда переносились. «Хватит уже! Я не хочу, чтобы из-за меня погибли все эти люди. Я не хочу так...» Из ее глаз потоком полились слезы. «Если ты так хочешь, давай сбежим, бросим все и сбежим. Абита-чан, Рин. Абит опустился рядом с ней и обнял. «Все почти вышло, потерпи немного, да пойми ты, наконец, Мадара все это сделал специально». Паш Пашмыгала носом Нахара. Рана была хоть и смертельная, но и Исабу вылечал бы ее и ничего бы не осталось. Это все Мадара, ему же нужен был ты для исполнения плана. Я вытрясла это из Зицу. Если вы создадите вечные Цукими, то он вряд ли даст тебе бразды правления. Это я его использую», — уверенно заявила Чха, не обращая внимания на Хатаки. «Все будет хорошо». «Уже ничего не будет хорошо, обито», — произнес Какаши. «Мы не допустим осуществления твоего плана. И оставишь Рин в таком состоянии». Нахмурился Шиноби. «Впрочем, другого я от тебя и не ожидал, Какаши. Извини, но у меня еще много дел». С этими словами Абита и Рин покинули Камуя, этого Мадара только и ждал, поэтому, как только Учха-младший появился на земле, то его тут же начали поглощать клетки черного зицу. Увидев это, Рин вначале испугалась, не зная, что делать, а потом просто отпустила ситуацию, позволив Исабу взять над собой верх. Хвосты, появившиеся из ее тела, устремились на основателя, не давая закончить технику. «Запечатывайте, пока я его отвлекаю!» — крикнул Биджу голосом Рин, нанося удары по Мадаре. Кунайчи обернулась, посмотреть, как там обиты, потеряла сознание. Подземелья Канохи были довольно мрачным местом, где постоянно капала вода, действуя на нервы. Обита поморщился и перевернулся. Спать на нарах было неудобно, но это временная мера. Судя по тому, что говорил Ибике, его должны были скоро казнить. Чтобы он не сбежал, на нем были наклеены сдерживающие чакру печати, что мешали ее использованию. Что осталось Рин, он не знал, но слышал, что до того, как вернуться в чистый мир, Хаширма поколдовал над ней. Отставалось лишь надеяться, что Арчимару не касался ее, иначе мало ли что. Ему очень хотелось увидеть ее хотя бы раз перед казнью. «Обита!» — раздался до боли знакомый голос. Учиха подскочил с нар и уставился на Рин, что стоял у решетки. Внешне она совершенно не изменилась, а вот во взгляде что-то поменялось. «Привет», — улыбнулся он, с нежностью глядя на подругу. «Слышал, Хаширам и смотрел тебя. Да, он и Арчимару смогли безвредно удалить клон Изицу из моего тела и теперь, быть может, я смогу вырасти. Память уже вернулась. Я рад. Какаши, наверное, счастлив». Горько усмехнулся Абита, понимая, что может значить то, что она все вспомнила. «Дурак ты, обита!» — беззлобно произнесла Нахара и оглянулась, смотря, нет ли кого поблизости, после чего открыла дверь его камеры. «Идем у нас всего пара минут до того, как придет Ибики». «Что? И кто из нас ребенок?» Рассмеялась Кунайчи, зашла в камеру и сняла с его рук печати, отчего он вновь почувствовал свою чакру. «Они смогут прожить и без нас, а вот я без тебя просто как без рук», — смущенно улыбнулась Рин. «Рин, он улыбнулся и сделал то, чего он хотел сделать много лет, поцеловал ее по-настоящему. Она и не сопротивлялась. Обняв подруга, Учха, использовав Камуя, переместился за много миль от Канохи. Переглянувшись и улыбнувшись друг друга, они направились в ближайший город. Нужно было купить маски.